parlaven de nul·la voluntat d'arribar a acords i en realitat vostès saben que en aquest plenari s'han escenificat, escenificat moltíssims que estan registrats, però és que a part hem fet fins i tot acords encara més importants, acords de govern, que hem obert a diverses forces, però que només el Partit Socialista va acceptar i nosaltres li agraïm perquè efectivament han demostrat que malgrat les discrepàncies que tenim, perquè amb el Partit Socialista tenim discrepàncies, però hem posat la ciutat per davant, hem posat els objectius per davant, que d'això es tracta o d'això s'hauria de tractar la política municipal a aquesta ciutat. Però no només amb el Partit Socialista, també amb la Generalitat de Catalunya, on governa Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Hem fet múltiples acords, el més recert, el del transport públic i molts altres que que ara no tornaré a enamorar, a i fins i tot amb el govern de l'Estat, on governa el Partit Popular, amb qui tenim importantíssimes discrepàncies, ens estem esforçant per poder arribar a acords sobre temes molt concrets que importen a la ciutat, com és el finançament de les tarifes del transport públic, com són les obres de la Sagrera, perquè és la nostra obligació, perquè no estem aquí per nosaltres mateixos ni per les nostres formacions polítiques, sinó que estem aquí per fer el millor servei públic a la ciutat, als seus veïns i a les seves veïnes. Evidentment, quan es parla de pressupostos, s'ha dit ja, i ho han dit en altres ocasions, hi ha una discrepància de model de ciutat i, per tant, és normal que no amb totes les forces sigui possible, que amb la principal força de l'oposició, com és Convergència i Unió, com ens hem reconegut mútuament en privat i en públic, doncs és lògic que no hi hagi un acord pressupostari perquè està en joc el model de ciutat. I, per tant, doncs amb aquelles forces, o el Partit Popular, amb qui segurament podem tenir les posicions més allunyades, tant en terme pressupostari com de model de ciutat, doncs és lògic que no, que no es produeixi acord amb aquest tema, sí amb altres, però no amb els pressupostos. Ara, com ja s'ha dit també, i m'agradaria remarcar-ho, sí que sap greu i sí que genera perplexitat i això ho dic com a alcaldessa i ho dic també com a ciutadana, que amb les forces d'esquerres, amb qui hem fet ja molts acords en aquest plenari, efectivament sembli aparentment impossible fer aquest acord pressupostari. Encara ho és més quan les forces d'esquerres <laughs> presents aquí, no, i els companys d'Esquerra Republicana i de la CUP Barcelona, poden fer acords, efectivament, a l'altre costat de la plaça amb la Generalitat de Catalunya, on governa la dreta catalana, Convergència i Unió, i amb ells poden fer acords pressupostaris quan no es posen d'acord en fiscalitat. Aquí estem presentant propostes de fiscalitat eh, progressista, redistributiva, que efectivament només penalitzi a les rendes altes. Això ho estan demanant vostès allà, no els hi donen. Aquí ho fem i en canvi no poden votar els pressupostos. Aquí hem reduït el deute, aquí invertim el superàvit. Estem parlant de que aquí mai finançaríem escoles de l'Opus ni segregadores i al contrari, hem augmentat moltíssim el recolzament a la pública. Estem parlant de que si defensem el dret a l'habitatge som l'única institució que ha anat fins al màxim i ha posat multes de més de 300.000 euros a entitats financeres que no cedeixen pisos buits. Això el govern de Convergència i Unió no ho ha fet. Però amb aquell govern es poden posar d'acord amb un pressupost i aquí no. Sincerament, no s'entén. No s'entén ni des de la posició de govern d'esquerres ni, crec, des d'una ciutadania que en aquesta ciutat majoritàriament ha volgut sempre governs d'esquerres i progressistes. I a més, com pot ser que no puguem arribar a acords amb aquestes forces d'esquerres amb les que ens hem posat d'acord ja durant més d'un any en ampliacions pressupostàries, en ordenances fiscals, en projectes de ciutat, hem fet un munt d'acords. Què és el que ha passat de cop que allò que era possible durant un any ara de cop és impossible? De veritat, costa de creure. Quin és el motiu real? No hi ha bases per aprovar aquest pressupost? No hi ha prou coincidències programàtiques? De veritat no hi ha prou coincidències programàtiques? Siguem sincers, les coincidències programàtiques suficients hi són, les bases hi són. Si no anteposem els interessos de partit, els, les bases per un acord pressupostari amb les forces d'esquerres no en tinc cap dubte de que hi són.